طبق آخرین خبرها یک ایرانی در حمله تروریستی دیشب به فرودگاه استانبول جان باخته است دو نفر هم متاسفانه زخمی شدند آمار قربانیان سه حمله انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول 36 کشته و حدود 150 زخمی اعلام شده بامداد امروز بعد از یک سری تیراندازی بلافاصله دو حمله انتحاری پی در پی فرودگاه بین المللی آتاتورک را لرزاند یکی از عوامل انتحاری قبل از انفجار کمربند انتحاری خود هدف گلوله پلیس قرار گرفته بود رسانه ها از بازداشت مهاجم چهارم در محل حادثه خبر دادند اما جستجو برای یافتن چهار مهاجم دیگر که در این عملیات مشارکت داشتند ادامه دارد پس از انفجار در فرودگاه آتاتورک اردوغان با نخست وزیر و فرمانده ارتش نشست اضطراری تشکیل داد و نخست وزیر ترکیه هم بلافاصله به استانبول رفت بیشتر قربانیان شهروندان ترکیه هستند. رجب طیب بردوغان رئیس جمهور داعش را مسئول این انفجارها دانسته. در روزی که قرار بود کام مقامات ترکیه شیرین شود، کام مردم تلخ شد. باس انفجاری که جان 36 نفر را گرفت و 147 نفر را راهی بیمارستان کرد. یک انفجار اینجا در پارکینگ فرودگاه و دو تا هم در سالن پروازهای خارجی. این تصویر نشان می دهد فردی که با گلوله پلیس زخمی شده چگونه کمربند انتحاری خود را منفجر می کند. و یک نفر هم اینجا هنگامی که مسافرین در حال فرار هستند. داش جزئیات این حمله از سوی نیروهای امنیتی مشخص شده. عامل آن سازمان تروریستی داعش است. تحقیقات درباره هویت کشته شدگان و احتمال وجود اسباب خارجی آغاز شده. از مردم ترکیه میخواهم برای مبارزه و نابودی تروریسم وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند از سال 2008 تا کنون بیش از 17 حادثه تروریستی در شهرهای بزرگ ترکیه رخ داده. پیش از سه انفجار آنکارا و استانبول، سفارت آمریکا به شهروندانش همواره هشدار داده بود. این بار هم روز گذشته پایگاه اینترنتی سفارت آمریکا در آنکارا این هشدار را منتشر کرد. رئیس جمهور ترکیه هم این اقدام تروریستی را به شدت محکوم و پس از جلسه اضطراری با نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح بیانیه‌ای منتشر کرد. سیاست خارجی ترکیه در حال پوست انداختن بود و سرخوش از آشتی ای از یک سو با روسیه و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی در حالی که همه امیدوار به بازگشت گردشگران و رونق اقتصادی به کشورشان بودند فرودگاه استانبول دروازه ورودی ترکیه هدف قرار گرفت حالا با این رخداد چمدان هایی که به مقصد استانبول بسته شده بود احتمالا دوباره باز شوند شاید گفتگوی تلفنی اردوغان و پوتین رؤسای جمهور روسیه و ترکیه بتواند کورسوی امیدی را برای صنعت گردشگری ترکیه باز کند اما از آن طرف حادثه دیشب استانبول شاید تمامی رشته ها را پنبه و امیدها را ناامید کند مجید اخوان خبرگزاری صدا و سیما آنکارا با آقای قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه ارتباط ما برقرار شده آقای قشقاوی سلام درباره آخرین وضع ایرانی هایی که در استانبول بودن برای ما توضیح بدین الان وضع اتباع کشور ما چطور؟ بسم الله الرحمن الرحیم خدمت جناب و همه بینندگان عزیز این بخش خبری سلام عرض می کنم لحظات پیش با جناب آقای مرتضایی فر سرکنسول محترمون در استانبول تماس تلفنی داشتم متاسفانه در حادثه تروریستی شب گذشته فرودگاه ترک استانبول یک نفر از هموطنان ما جان باخت و سه نفر مجروح شدند از این سه نفر دو نفرشون الحمدلله سرپایی مداوا شدن یک نفرشون نیاز به عمل جراحی داشت که صبح امروز این عمل جراحی موفقیت آمیز انجام شده آقای سرکنسول در میت معاون استاندار استانبول در بیمارستان از ایشون لحظاتی پیش عیادت کردن و خوشبختانه حال ایشون هم خوبه بنابراین غیر از این یک کشته و سه مجروح ما دیگه گزارش دیگه ای تا الان نداریم انشالله هم فکر میکنیم نداشته باشیم و احتمالات مثلا بیشتر آمار بیشتر خیلی خیلی ضعیفه چون از لحظات اولیه کنسولگری ما سرکنسولگری ما در استانبول پیگیر بود و لحظه ای با مقاماتشون در تماس هستن آقای قشقاوی با توجه به حوادث پیش اومده چه تدابیری برای سلامت هموطنان ما اتخاذ میشه که دیگه از این حوادث برای هموطنان اتفاق نیفت خب استعدار دارید این گونه حوادث عامه یعنی فقط برای هموطنان ایرانی نیست برای بقیه هم هست معمولا باید خب حادثه تروریستی خبر نمیکنه ولی همواره به هشدارهایی که داده میشه به ویژه از سوی خود مقامات ترکیه و بقیه باید عنایت بشه به نظر من این کار صورت میگیره همین که پروازها از دیشب لغو شده حالا امیدواریم به زودی با عادی شدن وضعیت برقرار بشه بله. راهی غیر از همین توجه به هشدارهایی که هر از چنگایی داده میشه راهی غیر از این نداریم و متاسفانه حوادث تروریستی هم خب از قبل خبر نمیکنه بله. همیشه نیازمند به هوشیاری است متشکرم آقای قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه